Ja. Pass auf. Ja! Schön! Ich glaube, das kommt auch gut. Deiner! Oh. Ah. Ja, gutes. Mach mal. Ja. Sorry. <laughs> Wie geht's das da? Hofer. Ja. der Hofer ist eigentlich secret okay. Aber ist echt krank. Da muss ich die Hälfte für billig zum Teil. Hast du? Ah, sorry, ja, war er von mir. Vor, ne? Ja, schon das bisschen nett. Mike Katula. Ihr. Okay, Porsche hat 0. Hast du? Oh, krank. Hast du? Oh, was geht hier ab? Ah, Schade. Lauf da schon nach hinten ein bisschen, sobald du ihn siehst. Was sagst du dazu? <laughs> Geil! Ah, bisschen, bisschen zu früh losgesprungen machst du am ersten? Ich das Komm, komm, komm. Das ist krank. Ei. Nein! Schade. Mann, meine Hose wird full dreckig wegen dem Scheiß. Krank, krank. Alter vor, vor. Smash. Hit. Oh, hast du das ja schon Spikeball gespielt? Nee. Sieht man. Asse! What? What? krank. Ah, schön. Komm, komm. Ah, scheiße. Oh, sorry. Alles gut. Schade. So. Deiner, deiner. Komm, perfekt. Und? Ja. Hab ich? Oh mein Gott. Komm. Wow. Deiner. Und. Oh, mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ah, das war so. Ja. Schade. Zweiter. Nein, Nein too lucky, Digga. 6-6. Du hast es. Sieben, sechs. Ah, Trinko. Ja! Wäre es Rim gewesen? Ja. 7, 6, erster. Ja! 8, 6. Ah, shit. Ja! Pass auf. Ja! Schön! 9-6. Viel beteiligt. Danke. Bro, das muss ein dickes Flugzeug sein. Ja! Hoch. Oder so. Ja, besser. 10,6. 10,6. Erster. Nein. Ah. Shit. Ah, sorry. 7, 10.